ada execute ini amat ah, mundur baik maju mundur maju mundur enggak cantik enggak cantik maju cowok maju mundur ya, ya sekarang guys jadi eh, mungkin biar cowok cowok dia, baik ya. iya ya halo guys Nope. aduh berat Hai busanya mantep-mantep nih everybody Big big big big big Lu mau lu, lu kemana Sam? Udah main ya Amarah para all sedikit biru getar guys Hai Kang Jepit, eh iya apa sih aduh aduh aduh aduh aduh Dia mau keluar guys Dia nggak mau keluar dari kandangnya tau gak sih curang Aduh gemesan dia, gue udah sanggup cok Cok Nah, jemput pakai segala dimasukin ah. tolong botol anjing anjing enemy missing uh, aduh di flicker aduh di flicker gimana ini guys matrisnya Oi matris simetris maju dong Oh, aduh. Ada ante-antenya lagi guys ya. Ya, modern sih ya. <laughs> oh tidak, ada the sister guys. Enemy missing, enemy missing. Mega kill, halah kalah juga. ready. Bolong dong, jangan dong. Aduh. Ya ampun pertahanan gue. Dataran utara pegunungan laut adalah rumah kita yang Initiate retreat. banget timiknya awas, Bangkat itu di bang Bangkat saya jemput karena di sini ternyata aku dimandiin minyak oke no aku mau dimandiin sama Johnny cepet aja bang <laughs> aduh aduh aduh Atomiki biar Hayabusa yang ke atasnya. Aduh jangan, ini suara diving, no. Oh ini, sakit gue daripada Tiksu. No, aduh Tik, no. Angela, gue lagi di dalam si Joe. Ya, minionnya habis. Habis minionnya cuy. Jangan kambing. Anjir, pakai balmon dong, kak. Cuma muter-muter doang pakai balmon, kak. kak. ya kan Matiin skill 2 nya dong, Ring Atasnya tuh belum hancur tuh lemnya Vio tuh pakai semua bun anjir sudah gue tempe Oi, naik. Aduh, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Tas, tas, tas, tas, tas, tas. Bakar kalian. gue kira buat baik gitu ya kayaknya hal halo apa halo juga salam hadir kak hai udah tiga udah tiga bulan ternyata karena nggak bisa diperpanjang ya mah halo kak juga yang capek gue kan berikut ikut sama nggak sen apa kena mental Terlepas di Ayo let's go kita keluar. Pancingnya main codok pakai mobok guys. Kayaknya masuk sih nih kelemahannya cok. Nah, sekarang ya buset lagi pakai banget. loncengnya <laughs> dikit lagi tuh loncengnya everybody oke okay. tas tas boy hai busa gue tuh anjir aduh no killing spree